Wow. Dari oh, salah tempat oi. Gas bang, Sangko satu kali hook satu juta. Siap. satu juta. Eh, eh, eh, ler, ler. Lu, lu nanti deket-deket gua, nanti gua ulti. Eh, eh bagi gua ini dong San, bagi cow San, cow San. grok XP gitu. Ya. Oke. Oke. Nanti gua, nanti gua cow gold land, terus nanti ini si Eri jungle dah. Ah. Jadi nanti gini ler sistemnya ler. Nanti gue tendang lu tarik tendang tarik ya. Oke. Okay? Ya ya ya ya boleh boleh boleh. Oke. Okay. Gue gue pakai fleeting time first item. Anjing! Siap Sojo! Asik. Ini hook 5M ini guys. Ler, Buset. kita bikin kita bikin 100 juta nggak sih ler ini ler? Emang bisa? Bisa sih. Main 40 menit lah, 40 menit 100 juta lah ini. Satu sekali hook ya? Tapi satu kali hook satu juta kan? Tapi harus menang, iya. Cok. Harus oh, menang. Oh, iya. kan? Iya harusnya. Ah, harusnya kalau kalah juga di TF sih kalau dia gacor ya. Iya. Kalau dia baik sih. Biasanya ya, gitu. Biasanya gitu biasanya. Biasanya, tapi kalau kayak gitu ya berarti nipu ya Ler kayaknya. Nipu. Satu juta! kita palakin guys ya. Kita WD dia tanpa depo. Oi. Waktunya ini bego kalian kalian pelajaran. Kalian Ada yang pengen ada yang pengen gua kasih tau ke lu. Atau gua nyamperin ke lu. Apa? Lu liat yang gua bawa apa nih? di tangan gua. <laughs> Peti Joseph. Dua juta! Anjing hoki banget. Hoki banget tai gue kira gue gue udah mau ketawain so anjing. Ini nih. Satu tarikan, satu nyawa melayang. Muter sini. Nope. Oh, kalau lama ya mati dong lu. Tidak kesempatan. Dia bisa kecil lagi. Tiga. Ah, kon. Nah, ini lah. Sambo, ada sambo. saya. tujuh detik, tujuh detik, tujuh detik, lima detik. 4 detik, 3 detik lagi dong ini tinggal gue ada skill ya. 3 juta! Lari si darah dulu guys, lari guys. Ada skill satu kata. Nih ler ler. kenapa itu kita loh? Ah, kok gua gua pikir skill satu tas. Sorry lah, sorry Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ayo ayo ayo ayo. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke oke oke Tunggu dulu, tunggu diam, tunggu diam, tunggu diam eh eh eh eh eh jangan weh weh weh weh weh keos keos banget sumpah anjing sakit banget san Woi, udahlah ini ini harus menang ya, Ler. Ya? Menang, menang, menang. Itu kalau bisa dibunuh coba aja, gimana ya? Sumpah nggak bisa mati tuh Arlo tuh, babi. Arlo, gimana ya, kapan sih tuh? Eh, lagian Harley Hyper. Adanya iya. kalau kostum, ada adanya kalau Empat kiri, empat kiri. Empat juta! gak, gak kegigit anjing lagi teriak. Ler, ler, sini ler, gue udah kick lagi di ler. Oke, oke, oke, oke, oke. Lihat ya ler ya. Lihat ler, lihat ler. Oke, oke. Hati duluan dong. Ah, gue, gua. Maksudnya itu tinggal hook doang tuh ler. No, shoot. Lima juta nih. Gigi terus hook aja. Nope. Aduh, Apa anjing, sih? anjing. Kan bisa gigit hook ya? Gigit hook. Gigit hook, gigit hook. Ya. Gue takut mati tadi. Lah, mau mati. Weh, weh, weh, weh. Musuhnya komplain banget anjing. Pada pas sumpah. Sinler, sinler. Gue gak bisa gerak, gue gak... Ada gue, ada gue. Juga. Petri juga setiap kena CC iya, iya. intinya. Sumpah gue digangguin terus lihat sama si Arlok. 5 juta! Aduh anjing. Apa ah, sih bakal trail. Eh, bang Sin jadi trail gak, coy? Eh, mati dong lo. Aduh, 5 juta, 5 juta gitu. Iya, Cok. mau ngapa-ngapain udah dari merah-merah anjing, aneh Harus langsung di stun, harus langsung di stun. Lah, Anjing. oh, nih semua anjing. Ini semua anjing. Oh, mager semua anjing. Wih, wih, wih, wih, wih, wih, rata kita, rata kita. 6 juta! Penuh lagi darahnya di karena Barafi. Anjing mah lawannya terlalu serius, Cok. Gak asik anjing. Iya, eh, Cok, anjing. Eri, Eri, Eri, Eri. Oi, halo, halo, halo. Halo, Gua baru buru Patrick. Gua baru buru Patrick. Waktunya memberikan kalian pelajaran. Wih, wih, wih, wih. Enggak, enggak mau. Kompe bener, kompe bener. Berapa enam, 6, 6. Nih gue ya? bisa contohin komunikasinya nih guys. Eh ini bah merahnya lihat gue ya deket-deket gue Paramit. Perangko udah hook, Perangko udah hook. Nah, balik dulu, jangan blunder. Ambil ambil atas dulu ya bareng sini. Ramein. Zoningin ya, zoningin Arlon. Tuh. Nah. Tujuh juta. Ya, oh itu udah nggak Kan kastun ya. Anjing lah. Tarik. Tapi gini ya Dok. Oh, ada ramis dia. Ramis lah. Berapa itu? Berapa itu? 8 juta, guys ya? Bug dulu, sebelum mati, lah. Abis ini gua mau main Arnold ah, abis ini gua main Arnold, nggak ngerti gua skillnya. kan di band mulu sama musuh biasanya. Emang iya. Kita enggak ngeband. Kalian Lalu kan badut, bandnya minum. <laughs> ah, anjing lah, gua udah kayak gak ada oh, iya. damage gini. Mau gua flickerin battery juga gak mati anjing. Iya tuh ada juga anjing. Anjing, anjing. Sembilan juta. Hook berapa ler? Hook berapa ler? Sembilan, sembilan. Fresh. Di combat sama Bredrin. Pelan aja. Eh, Arlok kanan, Arlok kiri. Enggak, pakai buat gak? pakai buat gak? Sepuluh juta! Belum disentuh aja gua udah mati, kok. Ketekan beli gua ngen. Tiao ngen, tiao. Gini, Ler. Cari duit aja, Ler. Udah, Ler. Ayo, Ler. ayo, ayo, ayo. ayo. Mana? Sampai Sampara, sama Iya, anjing, menit delapan lagi. Baru menit 8 langsung kelar, anjing. Salah eh, kopi. Eh, eh, ler, ler, ler. Ini lawannya pada joki mau makan McD, cok. Anjing. Gila. Ini lawannya penjoki mau makan McD. Gila. Giliran kita kayak gini dah perlu kompe. Pepe lah sama lo Arlok. Bisa nanya nggak ngapa-ngapain bisa kematian ini. memberikan kalian pelajaran. Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren. Jangan, jangan, jangan. Masih bisa Bukan, bukan beli karakter. Bukan beli karakter. Kacil lah, Ler. Mereka mau makan McD, Ler. Wih, Duh. Lemen makasih kan. Ah! 11 juta. Dua belas juta. Oh iya. Insek gimana caranya? 30 juta 13 juta anjing mati gak ada back gak ada gak ada itu follow up Eri lempar kartu ke pa ke Paramis anjing. Iya, gue pas banget lempar kartu ke <laughs> Berapa kita ada ngejelasin, Jelasin, Masih Pasif alert setiap 8 detik kalau terus di jarak serang baru ada marknya. Tapi kalau lu kalau ke dikit aja, ada marknya bisa ditusuk terus. Cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Itu, cari. itu marknya buat yang dia ngedes itu kan? Iya, skill satu skill tiga ya nope. trigger mark. Anjing. teman lu ngestun musuh juga. teman lu ngestun musuh juga dia dapat mark. Entit. Jadi kayak misalnya kufranya skill satu ke musuh. Itu musuhnya bisa oh, di mark iya, ke dia. Satu Oh, bilang ya, ya, Sakit banget, nggak kuat, mau nggak kuat. Kalah hero jauh anjing. Ini lawannya juga penjoki mau makan make kata siapa, kelihatan kata siapa gitu ya. anjing, Arlot Grok, menang, menang Grok babi. Emang iya? Iya, badut. Iya. <laughs> Serius lo? Serius? Berarti gua ya dong yang tolol. Iya, di PH di PH konternya gitu. Sini, gua beri kau pelajaran. Aduh, anjing. kena. Enggak kena. kena. <laughs> punya. Kasih saya make dite, cok. Oh iya iya iya. iya. Bang, lu bang. ya bang, ya bang. Lu mah busnya yang dibilang. Nih gue udah tambahin lo satu nih anjing. Mau bintang, kasih ler, Kasih, kasih, kasih. Kasih yang banyak anjing. Kalau mau makan Mac ini. Woi woi woi woi woi gila gitu. di di goreng banget anjing. Ambillah itu bintang. Ah kontrak sama lu, Abi. Gak ngerti gue. Cuma dapat berapa, guys? 13 juta. Aku oh aja. Bang Sojo! <laughs> Tiba-tiba nggak dikasih gara-gara kalah. Enggak loh, enggak loh, enggak gitu loh. <laughs> <laughs> Jangan dikasih kalah soalnya. Bang Soju ganteng. Gagal full hijau iya, co anjing. Iya, Titik grading gua, guys. hijau ya kita ya. Kita full hijau, cok. Player apa namanya? Three weeks later. Bang Sojo, mana nih? Many months later. Gue <laughs> jangan dulu, jangan Bo kabur. Belum dibayar, belum dibayar. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Guys, kasih guys, kasih baik dulu guys, guys. Tiga belas juta. Gacor! Gak apa-apa bang, gacor bang nih dari tahun 88 Menang berapa menurut pasti di Siap, siap! Terima kasih Abang Tojo!